ضيفنا السيد رائد الخضر وهو رئيس قسم الابحاث في اكويتي جروب اهلا ومرحبا بك معنا رائد الكثير من الاحداث ربما ستحرك في القرارات الاستثماريه قبل اغلاق هذا العام بالمراكز الماليه والاستثماريه في المحافظ كيف ترى انعكاس تنفيذ او استجابه الصين بشكل لافت لدينا لمطالب الولايات المتحده الامريكيه طبعا شراء كميات كبيره من طبعا المنتوجات الزراعيه اضافه الى تخفيض رسوم على 850 سلعه انعكاس ذلك على أداء آه، الأسواق والعملات طبعا هذا القرار آه، يعني كان متوقع بشكل كبير ان تكون هناك تنازلات من الطرف الصيني آه، آه، ولكن المماطله في تاخير هذا الاتفاق كانت اثارت القلق نوعا ما في الاسواق اجمالا، الصين ترضخ لمطالب الامريكيه ونقترب اكثر من التوقيع الاتفاق المبدئي وينعكس ذلك ايجابا على اداء الاسواق الاسهم بشكل عام، التنازلات حتى الان يعني تحدد يعني لا يوجد لدينا تفاصيل كافيه ان صح التعبير، يوجد هناك مزيد من الشراء آه، من الطرف الصيني للمنتجات الامريكيه ومن الطرف الامريكي ممكن ان يكون هناك تخفيضات جزئيه لكن مقدار التخفيضات وكيفيه آه، التعامل مع فيز 2 كونه ان المرحله الاولى هذا هذا الاتفاق خاص بها هل يوجد هناك مزيد من القلق اعتقد الطرف الصيني يحتاج الى آه، مرحله ثانيه ولن يتوقف عند هذا عند هذه التنازلات وسوف تكون المفاوضات اكثر حده في الفتره القادمه ولكن توقيع الاتفاق في الفتره يعني نتوقعه الشهر القادم أعطى نوع من الارتياح في أسواق الأسهم الناشئة والأسواق الآسيوية على وجه التحديد كذلك ساعد زخم الأسواق الأمريكية لتواصل الارتفاع بشكل كبير مع آه، اقترابنا من نهاية تعاملات هذا العام إجمالا جو التفاؤل محدود ويوجد هناك عمليات آه، جني أرباح ممكن أن تكون في أي لحظة آه، يكون نوعا ما اجريسيف مع اقترابنا لنهاية تعاملات هذا العام هذا الأسبوع وإن كان هناك آه، يعني موسم عطلات بشكل عام ولكن آه، نتوقع أن تكون هناك تحركات آه، توصف بالتذبذب العالي ولكن هي نتيجة لنقص السيولة وللتوجه نحو المضاربة بشكل أكبر لأن هناك درجة كبيرة من المضاربين يتوقعون أو يستهدفون هذه الفترات إجمالا لحتى يكون هناك نطاق تذبذبات ولكن عودة إلى السؤال الصين سوف تتنازل أكثر في القادم نعم رائد الخضر ساكن جديد لبنك انجلترا المركزي بديلا لمارك كارني بايلي هذا الرجل الذي قضى 30 عاما في ردوهات البنك المركزي اذا قد لا نتوقع حدوث شيء جديد يعني والرجل كان في منصب مراقبه السلوك المالي في بريطانيا منذ العام 2016 آه، هل آه، نشهد اي تغييرات ربما آه، للرجل يعني اعتقد كان هناك بنك مركزي متحفظ جدا في سياسته النقديه في ازمه آه، غير مسبوقه بالنسبه للمملكه المتحده واعتقد قد نجح في تحقيق ذلك دون ان يكون هناك تدخلات عنيفه او تدخلات حاده من قبل آه، آه، يعني في السياسه النقديه وعلى وجه التحديد الابقاء على السياسه التيسيريه لاطول فتره ممتده في ظل هذه الظروف ولكن القادم قد يكون اصعب بالنسبه للمملكه المتحده في ظل بناء او اعاده بناء العلاقات التجاريه مجددا وهذا سوف يتطلب ان يكون هناك ضبط للايقاع النقدي ولاسعار الفائده وللسياسه النقديه على وجه التحديد اضافه الى توجيهات نحو آه، السياسه الماليه بلا شك مع آه، التوضح معالم السياسه الماليه مع الحكومه الجديده خلال الفتره القادمه اعتقد الامر سوف يتطلب تدخلات ولكن التدخلات سوف تبقي على السياسه النقديه ويكون التركيز الاكبر نحو نحو السياسة المالية بما يأتيها من جديد فيما يتعلق بالضرائب والرسوم آه، التي قد تنتهجها الحكومة آه، يعني نحن نعلم أن البنك المركزي يوصي دائما الحكومة فيما يتعلق بالسياسة المالية ويقوم بإجراءاته النقدية في ما يتعلق بالسياسة النقدية لا أعتقد أي تعديل سوف يكون على السياسة النقدية سواء كان من ناحية أسعار الفائدة والإبقاء على السياسة التيسيرية لأطول فترة ممكنة على الأقل العامين القادمين نعم ونشكرك ضيفنا سيد رائد الخضر وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب ど。